друзья, как вы знаете, я всегда стараюсь показывать вам самые интересные места Алании. И сегодня я хочу познакомить вас с очень интересным человеком. Его зовут Эндер. Он владелец магазина Golden Eye, который находится в самом центре Алании. И э, почему интересно вот все про камни, про золото и про современный дизайн золотых украшений. Э, об этом он нам расскажет. Поскольку я сама являюсь дизайнером. в витрине тут выставлены кое-какие вещи, но э, в этом магазине, кстати, продают только золото, бриллианты, э, здесь продают жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни. Чем отличается этот магазин? Тем, что это единственное место в Алании, где есть уникальный дизайн, вещи с уникальным дизайном. Как я уже говорила, этот магазин называется Golden Eye. Это небольшой, но уникальный бутик, где можно купить разнообразные украшения по разным ценам. Hello. Hello. Merhaba. Merhaba. Nice to see you. How are you? Survey занимается этим бизнесом уже 20 lет. 20 senedir yapıyorsunuz. 20 senedir kendi mağazamız olarak yapıyoruz. Yalnız ben tabii işi 1993 yılından beri yapıyorum. Yani e, kendi mağazamızı açmadan önce yine bu işi yapıyordum. Başka yerlerde satış danışmanı olarak çalışıyordum. Neden kuyum? Ee, ben üniversitede okurken, üniversite yıllarımda yaz tatillerinde burada kuyumcuda çalışıyordum. Mesleği çok sevdik. Dünyanın en güzel işi. Çünkü dünyanın en değerli madenleriyle oynuyorsunuz. Öyle olunca belli bir süre sonra kendi işimizi yapma fikri hmm. oluştu. 1999 e, yılının sonunda biz şirketimizi kurduk. Bugünden bu yana da e, gelişerek, büyüyerek iş büyüdü mü hizmetin özelliği gider. Küçük evet, olması evet. her zaman da. Biz mesela hala geleneksel olarak müşterilerimize her yıl yılbaşı kartı atarız. Hmm. Elle yazarız. Geçen sene kışın 2720 adet yılbaşı kartı gönderdiklerimiz. Bir de adresi olmayanlar var ama mail var. 5100 tane e-mail gönderdi. Ayrıca zaten sosyal medyada herhalde Akdeniz bölgesinin en güçlü kuyumcusuyuz. Kendine ait uniktir. Ve en az en az 3 milyon hı hı. yıl yani 3 milyon yaşındadır en az. 3 milyon. Tabii. Yani şimdi insanlar diyor ki pırlanta yüzük kaç para? Öyle değil. O altın hı hı. çıkıyor, hı. taş çıkıyor, madende bunu çıkarmak çok kolay değil. Sonra geliyor bunu işliyorlar, o insanlar o gördüğünüz küçük pırlantaları eliyle kesiyor. Evet, evet. Sonra geliyor, daha bitmedi, altın geliyor, bir, bir ustanın eline geliyor. Usta o yüzüğü yapıyor. Hı hı. O da elle yapılıyor. Evet. Sonra başka bir usta bunu alıyor, o taşı onun üstüne takıyor. Hı. O da elle yapılıyor. Sonra başka bir usta bunu alıyor, en son haline getiriyor. Yani aslında insanların gözünde bazen çok basit durumda ama... Biz mesela inci, inci, müsaade misiniz Hasan Bey? İnci denizlerin insanoğluna en büyük armağanıdır. Zaten benim en sevdiğim inci. Biz inci tasarımlarımızı kendimiz yapıyoruz. Hı hı. İnci tasarımları gerçek inci, doğal inci kullanıyoruz. Biz bunu bir tane bakabilir miyiz? Tabii ne kadar ayrı o? Ve bu gerçek deniz. Bu gerçek deniz. Bu Güney Denizi incisi. Güney South Sea. Feroz diye geçiyor. Kore'den? Evet. O taraflardan. Evet o taraflardan geliyor. Yani Güney Denizi'ne ait. İncisi çok toktur. Üzerindeki sedefi çok kuvvetlidir. Yani perlemur, mother of pearl deriz. Çok güçlüdür. Bu kolyenin özelliği asıl şu. Kilidinde. Bunun kilidi 18 ayar beyaz altındır. Hı. Üstündeki taşların hepsi pırlantalıdır. Pırlanta. Oho. Ve takma işlemi Böyle. çok basit bir şekilde. Şey? Tahiti incisi koyu renk. Koyu gri, griden yeşile doğru döner. Hı Olmazsa bir parmağınızı takın bir deneyin. Bir görün. 18 ayar beyaz altın üzerinde e, çok G rengi, çok yüksek hı hı. Ama şey. mesela renk e, olarak daha koyu mu? Renk olarak ya da... yok. Onlar değil. Şu incinin kalitesi, incinin parlaklığı, hı hı. incinin büyüklüğü, incinin fiyatına verirler. Hı bir de incinin doğallığı fiyatını belirler. Hmm. Şimdi Mallorca incileri var. Onlar gerçek değil. Kaplama. Hmm. Ama biz doğal inci kullanıyoruz. Sebebi şu. E, doğal inci insan teniyle bütünleştiği zaman parlaklığı... inci, bu da Güney Denizi incisi. Ha böyle bir şey ben hiç görmedim Tabii. önce. Çok sarı. Bu da mesela orta renk. Orta. Her rengi bulursunuz. Pembe bulursunuz, sarı bulursunuz, hı hı. siyah bulursunuz. Şimdi çok zor bulunanlar hala eski düzen dalıp bunu çok az insan yapıyor. Yani Tahiti açıklarında Tahiti'nin yerlileri dalıp inci çıkarıyor. Ama bu o kadar az ki o ince zaten paha biçilmiyor. Yani öyle bir incinin tanesi 30-40 bin dolar gibi rakamlardan konuşuluyor. 30-40 bin dolar. Dolar tanesi. Tanesi böyle. Ama, ya, onu ama kullanan e, çok çok az. Onlar genelde koleksiyoncuların aldığı. Hmm ürünlerdir ama kullanan çok az. Biz e, var. İsviçre markaları satıyoruz. Tissot 1853 yılından beri dünyanın en tanınmış saat markalarından biridir. Dünyada bilinen. Здесь у них есть большое, просто огромное количество часов и большой выбор э, часов Tissot. Tissot'un son zamanda çıkardığı en güzel saatler biri. Bundan bu solar touch modeli. Solar yani touch. E, bu saat 2 dakika gün ışığı gördüğü zaman 2 dakika. 24 saatten uzun bir süre çalışır. Çalışıyor. <gasps> Yani bu pil demektir. yok, bir şey yok. Pil yok, bir şey yok. Tabii bu saat üzerindeki güneş panellerini görürsünüz. Hı hı. Burada. Hmm. Buradan alacağı ışıkla, hı hı. güneş demiyorum, gün ışığıyla çalışır. Özelliği nedir taç saatlerde? Şimdi üzerinde bunun bakın mesela altimetre vardır. Hı hı. Altimetreyi gösterir. Dokunursunuz kronograf gösterir. Bu taç mı? Tabii. Aa. Kompas. Mesela bu şey. Pusula. Spor ama şey. Bu da taç. Deneyelim kolumuza. Evet. Çok şık bir saat. Hı hı. Çok ama Aynı şekilde, Onlar ayır mı? Tabii onu biz e, şey, şey yapabiliyoruz kendimiz. Ha yok Tabii. çok hayır değil. Hı -hı. Kendimiz onu küçültebiliyoruz. Hı -hı. Lüks segment bir saattir. Saha ise arkadaki saat altın, Hı -hı. öndeki Aa. çelik. Çelik. Bu altın. İkisi de otomatiktir. Hı -hı. Biz değerli taş çalışıyoruz. Yani semi pressure stones. Burada mesela gördüğünüz üzere bunlar tamamıyla bizim kendi ürünlerimiz, kendi imalatımız. И, дорогие друзья, мы сюда пришли прежде всего для того, чтобы поговорить о дизайне. Очень многие из этих вещей э, Эндер Бэй и его команда э, сделали сами, сделали дизайн, ну и, конечно же, потом воплотили в золоте и камни. Эндер Бэй, бурда сизин özel tasarımlar var. друзья, вот это кольцо. Mesela о, evet benim tasarımım. Aha. O e, kapşon kesim bir amatist 14 er altın. tamamıyla el işçiliğidir. El işçiliği. Tabii tamamıyla el işçiliği. Çok sade, Aha. şık, e, günübirlik kullanımlarda. Hı hı. E, hani şimdi devrimizde şu var, e, less is much. Less is, Bu, bu tasarımlara uygun. Yani, Savaş Bey'in e, ekibimizde olan Savaş Yapar'ın tasarımıdır. E, 18 ayar beyaz altın, çok ametist, şık bir küpedir, hı hı. çok elegant küpedir. Hı hı. Yine bu şekilde 18 Ve bu ayar. sizin tasarımlarınız. Tabii bunlar bizim tasarımlarımız. Bunların bir ikincisini Alanya'da bulamazsınız. Onlar da bizim tasarımlarımız. Yani tekrardan Ahmet İsveç'in. Ve mesela bu tasarımları nasıl yapıyorsunuz? Bu nereden tasarımlar- nereden fikir nereden geliyor? fikir alıyoruz? Dedim ya sonuçta e, takı hayatın içerisinde biz bunlarda kendi aslında yaşam tarzımızdan fikirler ediniyoruz. Etrafımızdan kadınlar bizim ilham kaynağımız. Rengarenk giyiniyorlar. E şimdi siz çantanıza uygun ayakkabı alıyorsunuz. Çantanıza uygun gözlük alıyorsunuz. Gözlüğünüze uygun icabında oje siliyorsunuz. Neden buna uygun takı takmıyorsunuz? Şimdi düşünün böyle bir yüzüğü taktınız. Gözünüzdeki gözlükle bu aynı evet. renk. Evet. Döndünüz aynı renk oje sürdünüz ve bu par bunu da parmağınıza taktınız. Evet. Düşünün bakayım nasıl dikkat çeker. Tasarım? Zaten benim en sevdiğim renk ve bizim Öyle şirketimizin renk bu. Mor ve Tasarım gri. o şekilde ortaya çıkıyor. Hı. Yani farklı bakış açılarından ortaya çıkıyor. İnsanlar hep aynı şeye bakmasın. Farklı olsun. Çünkü farklılık Hı. güzeldir dedim ya. Takı kişiye özeldir. Yani ben bunu bu birlikliği mesela bu 18 bu da, ayar, er, bu da bizim orijinal tasarımımız. Aha. 18 ayar er beyaz altın, rubin ve pırlantalı. Oh. подходит к штанам к моим. Ага. Şimdi onu düşünün bir de böyle bir yüzükle taktığınızı parmağınıza bir de bunu takın mesela. Örnek- Bu kolunuza deneyelim biz. А, кырмызы рубин. Kırmızı rubin. Biraz daha koyu bir renk. Daha açığı da var elimizde. Böyle taktığınızı düşünün. Siz zaten kırmızı bir iplik koymuşsunuz. Pantolonunuz da kırmızı. Yani düşünün bakayım. Bu yüzük yüzük, güzel bu yüzük çok şık bir yüzük. Ee, biraz tabii iddialı bir yüzük. Hı hı. Ee, böyle B e, büyük. Büyük. Yani belki günlük kullanımda değil. Değil ama hı hı. özel günlerde şimdi düşünün e, saks mavisi ya da parlament mavisi hı hı. bir elbise. Hangi taş bu? O e, London e, pardon o bir e, Blue Sky Topaz gerçek. Blue Sky Topaz. E, 18 er beyaz altın ve pırlantalıdır. Bunlar safirdir. Gerçek. Laboratuvar değil. Biz gerçek taş kullanırız. Hı hı. Ee, zümrüt. İşte bu kolye de benim kendi tasarımım. Evet. Çok Burada şöyle gördüğünüz gibi zaten bizim elimizde renkli taşlarımız var. Boy boy. Hı hı. Yani buradan müşterilerimizin istekleri üzerinde onların istediği şekilde de üretim yaparız. Örneğin opal. Gerçek evet. opaldir. Hı hı. Sıkıştırma değildir. Burada yine tekrar dediğiniz gibi safirler, zümrütler, rubinler, ay taşı, moonstone, kame, e, yeşil onyx, hı sultanit, e, lapis lazuli, hı gene erkekler için kullandığımız, smoky quartz, onyx, topaz, ametist, rubin, sitrin, safir, ee, buradan Safirler neye bu kadar küçük? Farklı farklı her ha. üründe büyük ürün var, küçük ürün var. Mesela bunlar çok şık ürünlerdir. Bunlar e, açayım ben size göstereyim. Şöyle. Turmalindir. Turmalin. Gerçek turmalin. ee, çok değerli bir taştır. Çok güzel bir taştır. Hı hı. Farklı renklerde bulunur. Yeşili de var. Hı hı. Ama ben mesela bu renk pembe böyle hafif gül kurusu diyelim öyle bir renk. Hı ee, yine aynı bakın bu mesela bu da turmalindir. Mesela bundan biz bir çift küpe yapacağız. Hı hı. Şanslı müşterimize. Kim isterse artık. Ve mesela buradan e, hepsi taşlardan en değerli, en pahalı taş hangisi? En değerli, en pahalı taş hangisi? Çok güzel bir soru. Ya benim gözümde hepsi çok değerli, çok güzel ama hı hı. E, zümrüt en pahalılarından. Zümrüt rubin. Zümrüt rubin hı hı. en pahalılarından. Hı. E, orada mesela Kolombiya zümrütler. Şu koyular mesela Kolombiya zümrütleridir. Hı hı. Ee, çok şıktır. Genelde bizim de mesela şurada gördüğünüz gibi kullandığımız ürünlerdendir. Renk olarak görürsünüz koyudur, çok şık. Hı hı. O zaman sizde bu kadar taşlar var. Müşteri taşlar gelip taş seçebilir. Aynen. Altın seçebilir, altın rengi seçebilir ve siz tasarım... Müşteri gelir, der ki bize ben böyle böyle bir tasarım istiyorum. Hı. Ya kendi bildiği bir şey vardır Mesela der ki ben çizdim, biz onu yaparız. Ya da oturur karşımıza, siz oturduğunuz gibi bize anlatır. Biz de deriz ki onun isteği doğrultusunda bir çizim yaparız. Çizimi önce elle yaparız. Sonra bilgisayarda çizeriz. Sonra müşteriye gösteririz. 3D. 3D, 3D çizilir. Müşteri bunu beğenirse der ki tamam biz bunu istiyoruz. Sonra en son üretim aşamasına geçeriz. Üretim aşağı yukarı onu da söyleyeyim bir isimler. Özel siparişlerimiz 2 günle 10 gün arası. Yani iki günde yaptığımız ürün de var, on günde yaptığımız ürün de var. O zaman Ander Bey, siz sadece satıcı değilsiniz, siz gerçekten tasarımcısınız. Yeni bir ürün göstereyim. Bu da yine kendi ürettiğimiz, hı hı. daha yeni geldiği için size göstermek istiyorum. Atölyeden yeni geldi. Mesela bu bir müşterimize ürettiğimiz, İskandinav müşterimiz ürettiğimiz beyaz altın pırlantalı Aha. bir bilezik. Bunun Hı. üzerinde toplam bir karat pırlantası vardır. Tasarım. Tabii bu hı hı. müşterinin isteği doğrultusunda bir özel tasarım bu şekilde istedi. Biz de bunu bu şekilde imal ettik. Поэтому, друзья, э, самое главное, для чего я пришла, для того, чтобы, э, как я вам уже говорила, узнать про разные камни и самое главное, главное про дизайн. И как вы поняли, Эндербей не только продает, покупает и продает золото, но еще делает различные дизайны. И, кстати, что самое интересное – мы э, договорились создать коллекцию э, одежды и э, к этой коллекции создать коллекцию украшений. Это могут быть цепочки, кольца, браслеты. Ну, в общем, все это будет еще в процессе, которая будет с тематикой Алании. То есть это полностью будет одежда. Поэтому, э, воз... Эта идея у меня возникла уже давно, поэтому мы хотим создать и коллекцию одежды, и дополнить все это украшением. Обязательно напишите в комментариях, как вам такая идея. Мне кажется, это было бы супер интересно и красиво. И, конечно же, это будет э, недорого. Ben bir şey daha ekleyeyim istiyorsanız eee, şirket hakkında gene bilgi olarak biz mücevherlerinize ekspertize yapabiliriz. Çünkü eee şirketimizde ben ve abim eee değerli taş üzerine eğitim aldık. Eğer herhangi bir ekspertize istiyorsanız onu yaparız. Şirketimizde bünyesinde biz aslında 5-6 dil konuşuyoruz. Onları da 5-6 söyleyelim. dil. Almanca, İngilizce, Norveççe, İsveççe, Danimarkaca, Hollandaca ve biraz Rusça. Biraz Rusça. Biraz Rusça <laughs> eee, dilleri konuşuyoruz. Ben size devam edeyim anlatmaya. Altın koleksiyonu biraz da geçelim. Bizde tabii altın da var. Сейчас идем смотреть э, коллекцию золота. Итальян фирмы была. İtalyan firmaları, İtalyan Valentina firma. var, Roberto Bravo'dan ürünler var. Eee Franco, Franco Fontana ürünler var. Şimdi ise Pet, PET pet, Pro evet, denir. Eee, özelliği şudur, e, anlamı şudur. 1 kilogramın içerisinde 585 gram saf altın vardır. Geri kalan çünkü doğada beyaz altın bulamazsınız. Doğada kırmızı altın da bulamazsınız. Hmm. Roz da bulamazsınız. Doğada altın daha kızıl renkte, e, daha böyle e, insanlar aslında takmayacağı bir renktedir. Ama onu gümüşle, paladyumla, aloyla ve diğer metallerle yeri geldiğinde bakırla karıştırıp bu gördüğünüz güzel renkleri Burada elde Türkiye'nin en değerli takı firmalarından biri olan CETAŞ'ın da ürünleri vardır. Mesela üstteki kolye, onun yanındaki. Bunlar çok özgün tasarımlardır. CETAŞ dediğimiz firma dünya geneline ürün satan Amerika, İngiltere, Fransa gibi ürün satan çok kaliteli bir firmadır. Onun dışında İtalyan Valentina firmasının ürünleri vardır. Mesela şu gördüğünüz olan kolyeler, şıklı göbekteki kolyeler, Hepsi artı Franco Fontana'nın ürünleri vardı içerisinde. Mesela bu zincirler çok masif, çok... Şimdi aslında çok fazla basit. Yani tabii 60-70 gram ama. O yeni moda mı? E, görüntüsü moda. Eskiden bunların hepsi full masifti. E tabii şimdi bu şekilde üretiliyor. Biraz. İsterseniz biz bunun tam masifini de üretiriz. Hı Bilmem müşteri ister biz yaparız Bunlar mesela. Bir deneyelim mi? Yok, çok ağır değil. Мне показалось, что они очень тяжелые, выглядят тяжело. Gerçekten görüntü, gör, görüntü hayır. Tabii görüntüsü Ama şey- çok ağır ama kendisi çok ağır değildir. Ama çok şık, klasik bir tasarımdır. Evet güzel. Ben aslında böyle hiç sevmiyorum Bu ama mesela elle, daha modern şık elle bir tasarım. takıyorsun. Tabii. Çok güzel görüyor. Ve bunlar tabii ki, e, bu hangi firma? Onlar C-Taş'ın ürünü. Kadar yurt dışında yurt dışında ki sigorta ajantaları tarafından da tanınıyor. Yani bizden aldığınız Bu ne sertifikalarla demek? bu ne demek? Aldığınız ürünün e, aldığınız ürünün gerçekliğini ibraz eder. Yani bu ürün gerçektir. Bu firmadan alınmıştır. Fiyatını ve kalitesini ibraz eder. Gittiğiniz zaman yurt dışında evinizde olan sigortalar doğrultusunda, hı hı. sigorta kapsamınız doğrultusunda eğer başınıza kötü bir durum gelir de hı hı. takınız çalınırsa sigorta hı hı. şirketi bunu size karşılar. Ha, Bu bir. Tamam. İkincisi nedir? İkincisi de e, sizin aldığınız her ürün bizim garantimizdir. Hı hı. Yani e, sertifikasıyla geldiğiniz sürece hı hı. bakın zaman vermiyorum. Bu şirket devam ettiği sürece seneye 20 yılımız ve siz de aldığınız ürünle sertifikası olduğu sürece gelir ve istediğiniz Bu da diğer rengi. Yani hı hı. artı Aa, bunlar şey. Yani gidip bir yerde şey aramazsınız. Bir daha hani ya hediye aldım da güzel bir paket yaptırayım gibi bir sorununuz olmaz. Yok. Şey Alırsınız bu şekilde eşinize, sevdiğinize, arkadaşınıza en güzel şekilde hediyenizi ikram Первое сейчас edersiniz. упало вот это вот э, украшение. Знаете, что он сказал? Он сказал, значит, пришло время, точно продаст, скоро ama продаст. bizde öyle bir şey vardır. Var mı? Tabii öyle. Ha. Daha, daha önce hiç duymadınız mı? Yok. Bir ürün düştüğü zaman bir mağaza içerisinde deriz ki Aa, bu ürün çabuk satılacak. Aynı şekilde bir e, cam nesne kırıldığında nazar var. Nazar çıktı deriz. Yani o yüzden bu ürünü eminim kısa süre içerisinde satacağız. У ювелиров, видите, есть такое э, поверье, что если что-то упало, то э, значит этот товар обязательно продадут. Si sonra э, Bunu satacağız. вот это вот упало, значит скоро продадут. Evet, e, burası da mağazamızın dış dünyaya açılan yüzü yani vitrinimiz. E, gurur duyduğumuz üst vitrinimiz pırlanta, mücevher vitrinimizdir. Burada e, çoğunluğu bize ait olmak üzere e, tasarımlarımızı görebilirsiniz. koleksiyonumuz yani e, semi pressure stones, pressure stones, siyah pırlantalı ürünler yani Alanya'da çok az bulunan ama bizim Siyah pırlanta satmayı bunlar değil çok evet bunlar e, Yok, çok Simsot sevdiğimiz. pediset grubu. Simsot pidisi. Simsot pediset grubu. E, çoğu O 18'e altın mı? tabii o da altın, beyaz altın. E, içeride sorduğunuz soruyu atayım. Taş karatlar üzerine. Taş karatlar evet. E, karat kavramı, ölçüsü Yunanistan'dan çıkmadır. Ve e, bir karat 0.20 gramdır. Yani 5 karat 1 gramdır. Bunu ilk bulanlar da ölçü birimi de e, keçi boynuzu meyvasını biliyorsunuz. Keçi boynuzunu biliyor musunuz? Onun bir tanesi, çekirdeğinin bir tanesi Teraziye attığınızda 0.20 yani bir karat gelir. Oo. Bunun tarihi de odur. Onu söyleyeyim. Burada mesela kısa atayım. E, tenis... Ve bunu e, Yunanistan'da bulmuş. Tabii Yunanlılar bulmuştu. Çok eski tarihlerde. E, zaten diamond, diamant lafı gücü yani kelime gücü simgeleyen yani pırlanta aslında geçmiş yüzyıllarda insanların e, ekonomik ve e, ortamsal çevresi gücünü de gösteriyordu. Yani herkesin ulaşabildiği ürün olmadığı için. Evet, evet. Şimdi de mesela tek taş. Neden tek taş? Kişi erkek sevgilisine diyor ki sen teksin, Aha. sen özelsin ve senin başka bir eşin benzerin yok. Çünkü her bir pırlantanın hı hı. kendine özeldir. Bir ikincisi yoktur bir yok. işi. Tabii hepsi farklıdır. Hı hı. O yüzden işte sen özelsin, sen teksin denmesi olur. Normalde evet. tekrardan e, ee, 14 ayar takı, erkek koleksiyonu, zincirler, bilekler her türlü broloplar, e, küpeler vesaire. Amerikan sözü var. E, hep biz onun peşine gidiyoruz. Happy wife, happy life. yani kadını mutlu ederseniz hayatınız Aa, mutlu ama olur. Ama böyle de bir şey var. No woman, no cry. O çok onu onu söyleyen yanlış söylemiş yani. ilk şirketi kurduğumuzda e, kendi bir slogan da yarattık. Dedik ki Don't dream your life, live your dreams. Hayatınızı düşlemeyin, düşlerinizi yaşayın. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim efendim. Çok yeni şeyler öğrendim, друзья. Эндер Бэй настолько интересный человек, как я вам уже говорила, не только продает золото, но еще дизайнер, живет всем вот этим вот, что он создает. Поэтому, если вы хотите э, окунуться в мир э, красивых вещей, золота, бриллиантов и э, почувствовать действительно качество и красоту, приходите в магазин. Просто приходите, знакомьтесь, общайтесь, ведь э, именно для этого, как сказал НДРБ, именно для этого мы живем, именно для этого мы путешествуем. Поэтому приходите в гости и узнавайте другую Турцию. Сизрусча, э, пока-пока. Добро пожаловать в Давайте познакомимся. Я не отвечала. Поэтому, друзья, давайте пока, познакомимся. Пока. Да, See you, take всем... care, auf Wiedersehen, wir sehen uns. Всем всего хорошего, пока-пока. Пока-пока.